kununa kati yo public neeroza nti bambi gwe oyina kyokoze eki gwemusobya kuba bakuba nebakukuba bankuba emyezi ena hm. nayonayowonyakuba busunga nekkulu byenyondo mu mutwe netumwebaza nti ziye nkole namw ate nga mumaze okunkuba emyezi ena nebetusinkana mulivuzi ewandula omulambo kakati kakati nga gundi tango deyagamba yesu ayina you were the one who plucked me from Makerere University and gave me this job. Mm. But the appointment letter was not signed by you. Uh, uh, Odoi wamujukiza? Ye ya magambi, ya mufumi. Wazi ye Makerere mumpumu ni mmiso ni wanu. Na ye barua, ye barua ye ya mpumu ni mkua jisaini. Odoi nga baga? Ye, eh, ye kama mufumi nyu. Na ye, na ye, mm. e chuchemba gamba, ntitimusola kutuwa la babaka wa parliament, mu parliament ni mbafuga. mumtu le marriages esikola procedures because eh, omukazi uh, agenze mu parliament mm. you cannot understand the mind of a person ekyo katonda tewali abazungu tebakolanga kintu kyonna hmm. kikulaga mm. mind ya muntu a human being is not rational ne bwe tuba tusoma ebyobufuzi batugamba nti omusajja mm. ali ku gondi omusajja ali e, eh, e, eh, entebe wa weather forecast ye yeah kimwanguira mangu okutegeera nti enkuba ejja kutonya why byakozesa tubiyita variables nti amanya nti empewo egenda kuva enetomera eneraba bibalaga waliwo agula empewo neweta yes ehuman being is not rasono tekiriiyo omuntu toyinza mumutegeera nti yeye kakati bo baabadde bamanyi nti tango olwemanyi bobaga nti dikireya wedikiri yali nga bagende mu koti bawabwe ne koti zaffe nyo kyobulaba mm. nti kibaleetedde obuzibu nti baddira abanafu ne babaleeta nga bamanyi bajja babbira babakolere nti kwe toyinza ga nti mu kampala munna gwoleeta laga ddi tikiriyo avuganye lukwago nedda ani nkugambye ntulondedde ebbanga ddene okuva mukyenda mwemeka hmm. kakati ekibuga kirina wekituuse naye onayagala okuleeta baasi yaga nti lagadde tujja mubbira ne sente tubagulaayitemu this is a problem eya tanzania gyogambye nti tanzania balumirwa eggwanga lyabwe siky ekyo kyokkatanzania yakwata hmm. abajasi baayo ne malawi nebakwata abajasi kasanvu nebabateeka ku boda yaffe ne congo bakube adf under sadaka kakati aba adf nebabattamu abaserikale bangi hmm. empapula za tanzania nezitandika okuwandika nti abatanzania bafiire congo baziwera mm. baziwera you are inciting the population gwetomanye national interest ate public yawaniyo ekibi kyayo nti banaba bamafia bwebawamba empapula z'amawulire ne bafuna abokuba ku masimu hmm. kakati public opinion bwebaba nakukuba nabana abakuba amasimu zeneewuyo nti ogonde Eh, eh, eh, bana basajja bafe abatukoledde bowana baani baani abaluddewo mu kintu nti bakwata sente abaseetawo sebagulya kana akasajja akangegeya emmotoka ne bakayita mu bamobilizers kabayambe kyako kati kabayambe ki mm. era gyona bewunyiza nabagambye mm. nti nze nabawandikira nembagamba nti akasajja kali bwe bakagira akasajja kali kamirandira kasaba akagoba okuyimbira ku mbaga eh. gonde eh. omwabuli serwanja yina aga nti wayi yosefu akasajja kajje kayimbire ewange anti yosefu serwanja eh. naga kajje kayimbire ewange kamirandi mm. bagendanga okulaba ngaate abantu embaga tebazikolera bubwe nga kamirandi yatebano nabagambye ejjo mm. nti abasajja bano bwe bamala okwonoona tv oba leediyo bonga badduka era leediyo ne tv ze basse bwe tebabeerayo bategeera ti kati public esifutinze eraze walala bwe hmm. yonoona ekintu kyo eba nga bakuta era ne bwomala okukola infacti kambabuulire abagoberera kundi ku social media platform yange egyonna bakubidde emirundi ebiri nakatambi akabaddeko nga katambula omuyi president bamugamba nti tuyamba omusajja ajja okutambi ku tv nabaga nti abange abange omulokole ate atya sitaani bwaba byayogera tibiriyo nga bawayirize ekibagana okwanukula kiki amaloboozi gaffe bagawuli e eh, mumuli ku maloboozi ago <laughs> koga nze abasajja abo basoma naye mbewuunya hmm. why do i confirm that those are my voices kiki netula mu meeting ngo musajja yatukutte netuka nti biri kakati ku saturday nali nateka na, na kakatambi ngaona leba kutesa ali obuka ngamba <laughs> ono oyo mwana nali muita mwana wange ne kati bastard mbugwe eh <laughs> hey, ndemu bastard <laughs> anti obyesemba buli byamunyiziza nnyo Eh, kuba eh, tasafaringangako tawangulwangako okuva mu kinaana kyenva mbagamba nti mafiya ekigiretedde obuzibukuteesa yankolera nnyo nalinga mwana wa waka kuteesa twayawukalira ku baasi nga azirese nemuga nti waayi nange ndi tojja kunziza mukyalo mpe miliyoni lusanvu lwokka nange nkwa nitaka ninandikuze wafe mutoka zange zivenge wafe rizi yeah, yale basi eh mm. kakati na ngamba ndio mainge nene sente tozina tuweza kula kagumenye 10 milioni rusamu onze sebo kuchizinga kwa bajja sente guwaje ku machanze na jalo wagulu cho vola ba mzina kutegera anti walio gwete wantegera mm. eh ngandi uwe namuga account basi zoshoda ba zono tumuyambe nemuganda atukyanyiza ah, nnyo omuntu omu agiseeko aba akutodda bonna bavuwale e eh, mm, naye nga waffe naye mm. nga naye waffe <laughs> ti najjayo emiliyoni aga nasabye lusambu yewankwatako emiliyoni taano neziwa munange bwetwagenda mbaga nti ono yali mumbeera emi ziri nenzizayo eri nga ngenze lwaki omuwa taano gwonna eh? lwechi omu watano hane mwa kotano ene anozi zae ya teka akati nzi nasebi rusambu bamba draga ono atanuwa et, etanuwa zimwera masu nina kwa nagenda na yero omu manye eh, exactly. ira iya nyiga nye ya gama ndi kana kasajja kasiru aa ah, ah. kwanza mwekone stiman e-, etanuwa zimwera masu singa bampu rusambu mm. nenye ndi wafi mtu kaza nzari jija kufa wafi nga zija kampala e, zino zisuleno zino zisuleno sari kubye basi kubanga baba takiri aba abautoda bali beriddemu olukwe ngekibiina bakikubya bakijjeewo nze nomba kandi nti eh, oh, oh, mayambala timuli baba ate mwana tebalina kyebamuwa hmm. mayambala yasulako mu mufulejje nundi yeyamugjayo kitatta nga talina wasula boolumala okukozesa nga bakusuula era muwenda yabagambye mwami mwenda omusajja anvuma is a drunkard is mad yabagambye i regret having been used to fight that innocent man, it haunts me. But he used me and he dumped me. Mwenda wajua kwenye nyizu umukiriza? Naabaga, atina limuise mwami mwenda. Ati ngamba. Naabaga amba. Kule tila kwenye nyizu? Antika kati buo, echaba tuteyechi. Bamba. Bamba. bangoba yakola yakola yakola mwami mwenda yakola pulaani ye ne bagitwalira pulezidenti kakati bagitwalira pulezidenti n'abawa ssente hmm. naye nga tebogedde nti mwenda yeyagikoze kati ne bakyayisa nnyo mwenda ewa pulezidenti bwe bakola kakati ssente ye bwe yazibawa tebazi wa mwenda kubanga mm. mwenda na ategera bibagenda nabo mu meeting nti anko sam e, eh, e. Eh. centers wadde mu walawe e, eh. naye mwenda bibwa yatusika mu bible tamara kokoze mu mwenda yatusika mu mwenda bibwa kubanga gobone nyo okubba mwenda nasoma chawali kuba kisenyiwa naye nkula kati nga <laughs> otoya mu buvu ah ah era kuchamwa mwenda nze nabagambi hmm. nti omulokole mm tajukiza kasitoli alokoka temumujukiza byayita eh, eh. naye aleme kudda mukyaki kwereega temukagundi namuzaalamu omwana nga nkyayiza temukagundi bakubira mukyaki busirika kakati nze ekyansanyudde kakati nga bamubba bamubba ngaali obuwuka kubanga bano bagenda ono anko sam gwe yagenda naye ewa president yabuulira mwenda tidiriye ekiwandiiko kyowandiise musajja muwandiisi mulungi pulezidenti akisiimye nnyo n'abasimbirawo ne biliyoni ngaaga <laughs> naye bakwogeddeko <laughs> eh, eh, eh, <laughs> baliko abaloga ah, ah. mwenda naye gwe nti oli musajja ogenda kukwabula ngaokwabula bad blackanti <laughs> bagenzeyo ate kakati akaluka esemba bulekaggwa hmm. batubye bakoze eki profesa musajja mugezi era abantu batono nnyo abamanyi profesa is holding this country together eh, nze mumanyi kubanga pulezidenti amwesiga hmm. nabana abesiga mm. bamwesiga bano buli kimu ekintu alinga kuye ababbi aba fellowship kakati profesa n'abagamba kemwepanka nemusajjula olutalo ku museveni tufudde for two reasons public egenda kumanya nti family first family is correct two tetusobola kulwana nintu muwangula tuba tuwadde mirundi firiridde mirundi ejja kuinsaitinga abantu ate nga ne president atuvuddemu atu, atu, atu, atu, atu, atu, atu, atu, teka kati wadoi baba tuwa ino plani huku nsaipa ee eh, kukenda mkoti chava lumye nyo chava lumye nyo mwala ya lumye nyo kukanga ee eh, eh, it is alleged chigambi kwa mmeeting yomu bagambi the president ya tula ni unarebo kutesa na mugamba retire kakati kutesa na aganti nze uwezi salinga ndeta mwala wangi nga kala na kujia kuseke kakati yeye uwa tia te ate nze mmaze okulitayalinga n'omwana bamukubye waaliwo akakodya akalala kasobola okuba kubanga weebuuze lwaki gwe pasita lwaki eminisa ga nti va ku leediyo e, which one comes first nabadde ekyokulabirako nembagamba owulira lubuto lwa musajja omusajja omugagga taga nti nze okuwasajja mu olubuto nokkiriza olubuto okulugjamu bwatakuwasa ofiirwa amaka n'olubuto omugezi amugamba nti olubuto kanzije nalwo mpase nalwo ndugjemu oteekemu olulwo nga ndiwuwo kakati kuteesa bwekiba gyekiri yeyagwa ye mukateeko waayi yeyalangirira ebibi epulima kiwale nga talina folobaka position how could you say nti abesemba buli mpozi ga tewalibadde kulonda naye wenitisubjecti to elections mugamba mutya abantu and, and you are not guaranteeing hey. to umano ya kujana hey. yes kakati bandi bagande ahito oh, mwile tanga independenti ndasobola andi babi ganyi babi ganyi professor, professor ya biganyi ya ganyi bila gabula zinti omsaji atutadde kitegeeza omusajja baatutadde pabuliiki kubanga pabuliiki yatukuba mpolampola natugamba tusiba nakola ekituleka obubbi naye kasita mirundi ategeera nti musajja atukasuse hmm. purofesa ye argumenti ye yabaga nti bane mubbe naye ebintu nga amasanyaze biki biki kati amasanyaze gagendaokimanyi nti gagenda kutulema miliyoni bikumi bina purezidenti byeyewola mu world bank biremeddeyo tibagala biteka mu leya kubanga leya oyo muvuka aliyo gundi erutwama e, e, e yagana okubba nebagamba nti minister gedutu amugambe nti gwe omulimu gokubeera mu ferid sente bazibbe nvuka nabagana tugende wa president nebagaa sente tuziteeke mu bumeme tuzibbireyo kakati nebagamba nti aa katugende mu kooti bumeme kale kubba sente ezama nga noyo omukazi mwali mukuba nemuwabi oyo omukazi njagende nemukonsulesa egitudu njagendayo abeeyo batuwonye kubanga amasanyalaze ogabootya pulezidenti ayagala eggombolola ebikumi bina mm. milioni za dola atano zo bazibba ayirini muloni bamuwangula mukalulu ayirini eh, muloni ina mukalulu ah, ayirini muloni ah. Eh, obuzibu bwali bumu babba 54 billion kuyisiba yena abawuliriza nga tamanyi nemutumira nemugana nti bali abasajja bagezere wa president ne beetonda sente bazibba mm. nga yakuba kadaaga eh, nga tamanyi bano abasajja mu byobufuzi batuga tugamba nti nti omukulembeze omutuufu kono byakola ddyo abatabimanyi omukulembeze omutuufualyagala hmm. era gwe balifaalingako kakati yakibagaanye kate bakibagaana ne bagaa nti musajja ki asobola okutuwandiikira atikoze mu mawulire eziraga nti first family is united ne bagaa nti mwenda ati ibeere etya united nga omuwala ate yavuganyiza ono kakati bano bagamba nti no dont escalate the conflict dont go to court fe tusabe ono amuwe mulimu profesa bwe yabagambye kakati nebakikkirira nebagamba nti naye omusajja omuwandiisi wano ow'amaanyi yaani temwenda mm -hmm. mutumire delegation yaba tute misinde ne bilioni yesi <laughs> ngata zagara eh mwenda yaba it is not money mwenda mwenda this is respect eh. eh you use me you use me just recently and you dumped me and you are, you are recycling me no now I'm going to I'm, I'm going to operate a kitamari mirundi yabaga nti okumenya tamale mirundi musajja mwenda yabaga ngenda kokuba akatanga yabagambye nti okumenya tamale mirundi musajja twakunganye bilioni 10 wano tuzisonda tuzimuwe aa a ndi tekwabula kazi twalayo bonanga batya bonanga batya ti bosere nange eh. eh. kagane bagamba ndi katuvuke mmotoka mm. uliaji ingize mgezi yafu muke e drone mwato kaya liya drone mpya hey. Eh. bate kama bilioni kumi uliaji ingirenga inachabuza mwato kajipaki inge mwaduke kati ze ee eh, ze ngendo kita gira ngatemu grupi yawe mwini mwaba gendo zichi mechiro banzite esente ezo ee eh, teni bilioni wale uja kusula wa kubaba aso kani waga ndina ye msefe diyo na mgezi bwatukwata nazo nga tuzitwala anti kafyu kafyu mumuvuge emotoka mugipakingawo mugende era nebajja kukyalo nebakola save <laughs> eh, kakati ate mugrupu yabwe bazava mubantu nga waliwo yaleeta ebitaano waliwo nomulala yaleeta ebitaano ezo biliyoni hmm. waliwo yaleeta biliyoni esatu hmm. ezo meka ezo nnya hmm. kakati eh, waliwe neyaleta e bilioni mm. kakati nebaga waliwe yasami ya, ya, ya ngako yagula ne motoka msejo na ayagala nye motoka za takisi ne wagenda nebajugula bakulete drone ka ateba ajireta yabaga yabaga ne muenda ngire mba mula wazanti wa musajja mulalu <laughs> sente tezatule mu kutwala yo nga buli omwaka ajja mwasa ennyondo tetuzirina so nga mwenda na yaba nagandi si ee eh, yaba gandi si shiki mungi respect ya magaro kwa umari obeta wa muntuli respect na, na imu wale wako teso gandi president ya muomu limo muna kuu ee ee kwa kwa kwa gamba umulimu kwa aa ah, no mm. ono cha ya gala nti wano ya ya gala jeku seke wanga tuchita kula de socialization mm. umuntu ya naba demu power tajivamu murundi kumu wale interests wale za kakati fika nkubole omuntu yenna kasomuga nti bamuwadde obwa advisa bwa president yamanya agenda bubbiramu balina ebiwoofiisi binene bubabba kakati ate gwe atayagala kibbiramu tekirina bukyokirabamu mm. kakati you must have a foothold in government eh, balobisi bebasinga obungi mu amerika bebasinga okukola sente bakulembeze bana abalaninga amerika bapasita abo tibuli purezidenti wa amerika alina pasita we gweoyitamu abaana abaki so omuntu agala nnyo kyobula bwe babagoba ku bwa minisita ne bamuwobwala dc alemerako uc yebatawanya mm. abaana be ku ssomero naye nze mbabuuza uc eyo mwegenda naye ku ssomero tendeetera bizibu kubanga ova otya mu uc nogamba omukulu w'essomero nti ate nkuwa positated check kuba yuseeko ekuteeka mu layife ate etali yiyo <laughs> bwoba omwavukakati nga zino nga zino ezenaalimu eziriko ne baasi kati eyegenda ku buko ety etya kyobalaba ku mulembe gwobote landover zonna zabirangako nti buli kiaid gweinza kudira seti yentebe mu nyumba ngasezala wajitadde konti donated by my mother my father in law ngeri muntebe goba wajigula mm. hey you sit in respect abantu zibagana atebo ziba anti ababi e, eh, to scare people kubira mbantu eh kubba bantu to scare people kakati ate nze sibiraba munze sina ekinjagalasina so, gwenjagala kusika yalinga era yalikasotandika eh, ah, ah, okutuma kasotandika okutuma tikibaawo so politically it is true mm. tiyalibadde represented to nti agamba besweyo kubanga mm. e, e, ye yalizayininga naye ate weyaleeta nakolaki na nagira eh, naye eh, ah, nze ebisubi byanumyemu nze ekyansanyudde emwendo bagamba hmm. nti biliyoni satu munviire mumaka gange anti nze ne vidiyo nzirina nze mba mbalaba mba nkulaba ze batutte bamusindikidde delegation nabagamba munviire biliyoni yisu si sente lisipekiti lani tulisipekiti people mirundi kyabagamba I'm going to be like a mirundi yayogedde ku mirundi emirundi eki we collected the 10 billion we failed to deliver this money to him hmm. twali tumu underestimating and omupakistan yali agula emitima gy'abantu yagamba anybody who thinks that that man is a fool or mad yeye musiru yagamba tewali mu nsi yabalekera akakadde ka dollar look for this man oba mwe mwayomba naye mumundeetere njogere naye awo wendi enkoka awo ku paapu nenkalaba nga yali wiikendi kabawadde edola emitwalo etaano ntiko kanoonye enyondo yange nenjiteeka ali nensinganzingambalapo kuba nali nkamanyi naye minisita yakagamba nti sebo omusajja akulabye najja nawano nenjogera ti omupakistaani waali ali mirumu bweti ensawo etunudde eno ali awo omuminisita nagenda namugava wano omusajja yakole weyamaigoi weyamaigoi tokawulyanga kaka akatambi thes no african who has this technology technology gyali so he has been hearing whatever say esimu yenagi <laughs> miso yayingira musimu ate miso kasitemala okuyingira mu mubiri buli wolaga wonna akuuma kakuba bimuzi bimuza setilaiti <laughs> batula mu miting ne bagaa nti banzite tumukunde nabagaa nti eno eh, yenyini eh. ah, yabagaana hmm. yabagaa nti omusajja abayamba nnyo anitrizing of opposition ati nabayamba okunyweza Museveni mbuyinzi ati temuyina sente zemuweno weno naye ayina bizibu bye bimutawanya ali atya kumukwata nadduka yabaga nti oyo musajja nze namena naye ebbanga ddenti ku kikumi kwezo sente byemuliko ebyo teyina tumuyinza mukwatya ku mane abatuwuliriza tubalamusiza sitoro kakati <laughs> uh, bayibuli bayibuli uh, oyo si muyenda hmm. kakati ate waliwo omulala naye yatumye nyatubuye nagande omusajja atutta naye fe atutta bwerere ononoono ye, ye yatulagiranga ononoono akuba oli ate ennaku zino kituufu nye yegwakuba yeye ali mu buzibu kati <laughs> eh, mwekibatta temulemerako perseverance bano abasajja ne boolikolagana nabo tolina kyogenda kufuna nga bagala tekigasa musiraamu kwokerako obaba oli mwoki wa, wa nyama mulungi nnyo bakuhayalinga newebeyokereko abakafiiri embizi bwe batakusasula okubirawo enduulu basemu banno baganawo wagiridde e, kubanga oyoja nnyo yes. abakatuliki bakupangisa nobuzi hey, hey togenda kulyako kati batakusasula ogenda bano bwebakolera kasaba kuyoola tewali yali akoze nabo nasasulwa Um- abasajja kabagamba ate yakakibagamba emirundi ebiri agaa nti mutuyita balusula omulusula bwamala okuyigga naleesya gundi nanyiniimbwa ye namuwaako bamugambye nti naye obugagga toyina nabagaba obugagga mbuyina naye singa sakurifise mugaba sente meka simwasitwango muviire kakati bategese okuddayo ne profesa bamwegayirire kubanga yayinaki yeyekka asobola okuwandika articles eziba defending mu danger gye balimu yazigobye anti sente luli bamukuba biliyoni abiri yeyakola document gye babba ne bamwonoonayo ewa president kale abakoledde ekintu ate ne bamwonoonayo bo sente baziryeati kati nkuba waaki naye yabaluzizaako so, ibaffe tubagamba nti bwe butaba bulwadde buno obwa sirimu obuliwo omukazi kano bekakomewo akoleko mu bbaala ategeere nti abasajja bamusuza ne batamuwayo yadde ekikumi bamukwatekwate bamutigeetige mu bbaala bwadde afumba kweyasiniti eh, teri akoze n'abasajja banaalimalako nabo ili echo ya chibagambi bote baawukana aa bubali bebaawukana anti kakati mm. bakoa tiba manyidua bakoa buu boge ya kuzumu kati ne zumu ya vago baka mamu mbuna jingira mumu zeyi na anji kubanehua wababa aliba mitali intelligence bachi kubanehua habika ndoosa asime nye ya chikuba bachi kuba mzena batunuli anga batunuli ziku zumu nga ambalaba bachi kubanehua abase mbiye yoku baba baba diba kachaina china nakalabanga bakaleta kumacha nanyini buyinza yakaleta nikabali yako nabaga nti abantu o ebyuma bino fulanka yaleta aba canada nze nendeeta abaisiraeli abachina bakatupa emirundi nga esatu ono agenda nga yeraata yeraata nti ah, ah, kuluno tebiriyo kati nensoka mba wamu ennaku bbiri ah, tiye nti biteriyo talina kati akuba bikadde nemba kuba baba <laughs> naye mbadde nkunyumiza profesa yawulira akoolwomukaaga baali mu mmotoka ne nanyini buyinza kati emmotoka ye yamaanyi nnyo eriinsuleted eyananyini buyinza eriinsuleted <laughs> eri, eri, eri, eri, eri, eri, eri, eri, kale tumuyite tumuyite ko president eyo eri insulated kakati kakati babatudde nga banyumya nabagaa nti ebyo ebyuma ebyo nze nakoze emmotoka eyange tebasobola kutukwata eri insulated mwe bayogerera kati buli lwamukaaga pologulamu eno bagiwulira mm. eyo olwomukaaga ku lediyo zebawulire ensi bbiri zokka kati profesa babagiwulira eyo olwomukaaga nawulira recording eyali mu mmotoka eri insulated profesa yagwa nakola <laughs> amukadde <laughs> era nze namulaba nga nansa ze nansi nadduka nadayenda kasero nebaleeta ambulance hmm. yayambye yagendi i don't blame him why did i listen it what he was saying <laughs> era bwe balifaalinga anti bo byenjogera kati bawulira kwebali mm. kakati bategeera nti ekyakimanyi ekyakimanyi ekyakimanyi naye bagumu kubanga nebabakwata kumaca nebabakwata olwtebayinza eh, kivaako ah, ah, anti omulimu gwabwe eh, bo babala eh. kakati bo bagamba amasomero gekaddeyo kamale wiki ezi gaggalewo naye nga banka tumaze banka zaffe abasomesa baki mutaddeyo sente kakati pulezidenti naga nti mm, olubabe biriyoni kikumi muameka muataano kasaija zayina baali bazireeta muwiki bibikati kakati pulezidenti bwaziremera naga nti biriyoni ezi nekikumi muataano kasaija zayina naye kasaija tayinza kulinnya mu america ne bahati musajja temulina minisita finance nze mbabulirirawo anti nkubwalibbebagambye babe nkolagana ne world bank ne sayi enan byonna ebitongole byonna nti bijja bivisitinga platifoomu yange kasajja ah. bahati wabewo alinyayo ah, wabewo alinyayo kakati gonde hmm. pulezidenti nabagaa nti ebiriyoni ezo ekikumuatano mukindekere kyagema baana ba abaana bano aba UPE zibageme zibakebere zibatestinge kubanga tubayina sente zesente zayo zenina nebatula nebapulaninga nebagamba nti ah, ah, era tujja kuzibba okimanyi nti bayina miliyoni bbiri eza testing kits bayina ambulances ezokugenda mu byalo sops ezo zimugamba zonna bebazikola nti they will tell you the particular place clinic or hospital where you can test kati, kati your government ya Uganda mm. haba haba natuyo nisipakendo kufuna no your government ya Uganda sente ze yaba wa nalabiyo mwali unu Diana ataswala Diana mwundi Diana bajabasi mila kuchisengo kuli gonya you got 81 billion to Is buy masks mm. you are demanding 100 billion to buy masks you think people are foolish not about 100 billion tamari nuzo tutibetaga zenka nao kubanga 81 billion zaakona masks mm, milioni yes inga ziri wazo masks inga ziri wa zinezali nga punika buwa bana <laughs> ewe mubazi sudano no no no mwateka mbabuli nende tamale eh. mbi eh. neze zo zi nababu ulia nababu ulia nemba gamba masks zo mbi i have to, to, to tell you two things mm. teri mafia fana ya uganda mafias develop their countries ours steals from the public. Maybe ours is not a mafia. Can't it no. Mm. Kakati, the mafia has developed in Italy. When you, you study Britain, the capital ground, industrial revolution, mm. Babanga wala nibalete wow. Mm. Kendo wuzi, na yina hui luku bango manyi. Sadweke yalimu biwa kunyanja. Yakubanga meri za abani. Nadda ye bungeza na imitija gorodi yonkumi yezi. Kwini na musimbira wu wasa. Kubabja atuala rudawa. britain mubutu yaina mabutu yagamba mubutu seseseko kukungendo wa zabanga bwemulaba omuntu yenna omukongo abbye emotoka okuva mu uganda rwanda neighboring countries omupolisi amuyambako gyeyingiza eggwanga aleeta waffe nerera abatalina kyebatabba no, this is not a mafia. This one is, in my opinion, these are not mafia. That's what I'm saying. They want to oversold the government. Mafia are developing a way. Hey. Mafia developing. Yes. Tell me, can you ask whether Kuba, Abbe, Moto Kayo, Romila, Makanika, Bamoto Kazava, Yes. We're going to have a naleta nazimwe abana baba oyabera naye omubbi aba this is a plot to overthrow it is a plot to overthrow the government and fortunately president ngono musajja bwaganzinje kamba janjabe museveni bwalitegera kyemukoledde alimpa kubanga tewabadde asobola kwaŋŋanga basajja bano abalina midiya nga bajja ne bakugoba ku radio zonna ne bakugoba ku tv zonna ne bakukola batya anti be kyebagamba mumugambe hmm. nti museveni yalemeddwa era nakuga nti abakabuuzi we kyebakola kuva ku saa kumi nabbiri owegindi yadduse owemali yadduse oyo nno sabasaabalwanyi oyo nnaani why why should the mafias want to hip every blame on museveni nti bwobala sente ze yakabawa mu education yakabawa bilioni lukaaga mu ataano yabaweza radio nga covid yakajja abaana basomereeka abanyampisa eswaga ne bazibba radio ziriwo tv ziriwo akakwangala ka new vision nekagamba mbukakubya kali kesibye ekimyu mbukakuba mawuli biriwa ebipapula ku kyalo biriwo ebyagenda ebya bilioni ebina biri luddawa epapule e, byaki bire byokusomesa eh mu papule muze kibuzo tamali yes abantu bano bali happy are, are they happy are they they, happy? they want to overthrow the government but are they living a happy life kwa yeah. abantu bikiranga no yeah. all the time ye yeah. anti bo basa nyukira kumbura mu nawandi ka katabo kange kanu nti akazu once akazu e mafia ganga graduates into akazu it it it kills each owner ba mafia tabeda kazu ba mafia kasa, katika kanoka fusa akazu, kanu akazu. basoka ne bakuba abantu bonna mu bitongole bya gavumenti ne babimalamu ne batekamu bacyco funds baabwe amawulire gonna ne bagakwata revenue sate ne bagikwata kaakati bo ne kisigalira muntu omu teono bwe bamuggyako public yeesanyuka kubanga muba mumaze kuhiipinga ki ne bagaa ndi mutunuliyo statement ya mbabazi mbabazi yagaa nti i did not have political power Yes, mm. super minister, what did you do which did not require political power? nti omwana omukozi wakakugamba siina amasanyaze bagasazeeko nti ye naye zengoyi babadde ozozeza ezetagogola kale kale kali bagasazeeko what did you do hmm. kakati olaba mbabazi yayogera ekigambo ekyo kyembagamba nti buli muntu yenna abulaminga abakuba amasimu nti museveni museveni museveni waabano tukiyita penaseya nti e yoregisa egavumenti twe purezidenti twan individual kyobala nti ekenya mm. baleta sorogani kira kintu kinawezekana kwa kenya bira moyi era abantu bamoyi bonna nebakulosinga nga balagawa mu opposition omusajja nabuuza wat yef moyi himself crosses naye nabegattako what if eh, eh, mao today mm. nayalaga mu people power what happens era kakati ekibasanyalazizza ennyo oyo ensobi gye baakola mwenda baamutuma n'atambula eggwanga lyonna n'akompayiringa lisiti ey'abantu be balina okusponsaringa okugenda mu paalamenti bw'obanga muliwo babiri muli benaalem omu bamwijjamu ne bamusasula ssente za myaka etaano mu paalamenti n'atayimirirawo n'opposition baakulosi the board kati lisiti eyo bwebamunyiiza mwendo ono alabika ah, yagiwa omukulu yekuba tevolaba akubye people power bakubye people power okukimalawo lisit agirina eh, kirabika president lisit agirina eh. kyava kuba people power mwe baddukira kubanga badduka eno mu dp balageeri bwotunula tunulira akazukati no. eh, nakola yes no tunya ntisinga ba succeeding of eh, president yes. seven ngaba hipi nze buli kimbe eh. bana bagalo kusikira president eh. seven akazubana akasobola andi kankobolire nedda akazuka akole nsobi kabye ku bantu kaleta kale sakisesa ku museveni ensigo yakyawe nnyo ne bwavuganya nembwa ne bwavuganya ne pishi tuse muwangula tosobola kujja omuntu bamukuba eh, ne bamutirawo n'abaserikale bamuba bazokanga akimiyimba oyo temuli tayinza kujjayo mpapula bamuba bazoka omutu ne gugwa kilomita munana ne gusesebbuka naye tyo omutwe bw'ati ajjayo omuntu omu mmotoka nga atambula abuuze ku bantu alabe ebuloka kye bamukuba omutwe gwe omutwe guddeyo n'omulambo gwagwo anti oyinza kujjayo omutu gwe sajja nakuba ettafaali omutwe guddeyo n'omulambo gwagwo oyo tasobola anti nkubuulize museveni tayinza butabakuba lwa nsonga eh. gurupu efaanana bweti ogirekera pawe ekusiba agenda gina emyaka etaano hmm. nabagambye nti sodo agenda kubeera very powerful aikongolekireted imu namukubidde simu nemugandi kukujako nga bisoni yekulemi why nti museveni needs omuntu gweyesiga mu palamenti kuba bano bonna batwala bantu kufuga palamenti nti bamwepiikingire mu palamenti ye mbabazi yalowoozanga kumugirako wa ku securities na mu delegacy conference thats why nti ebibiina byonna bitabuse basi mafiya yebitabula eyina beyagalamu okutwala mu palamenti nga kampala bwe bamwagalamu omuntu omunafu bamubbiremu kampala poloti yamu expires hmm. buli buli lunaku waliwo poloti yomukampala egwako liizi ya milioni meka lwakubeera ku lwagadi yeka bwobeera nelagadi nga ye meeya namalende yeubaa palament ngaolina nyanzi ah, mp oyo kampala aliat ate kankubuulize hmm. kakati bobi wine ate ye yekyayitiridde kubanga bubwene yagambye yagambye banne nti banee munsonyiwe nina famire etamanyi byabufuzi ezemmunyabunya bwenkuba yoluyimba natamanyi kuyimba naye mulabira ku stagi nga naye akutta akazindaala azina bamufuuwe omanyine egomba yalese mugundi sista we mm. yana ekibanemeredde sina kyabakola banaera nabagambye nali njogera mubakada bakampala nibaga nti olaba bano bakayanidde mu lusuku nga bakayindya byoya byankoko kati bwe neetuuka ku tteebo tebatayanide mu lusuku eh, ku byoya byankoko nga bakongola nti museveni eh. ngaasobola okukwata mutowe eh. oh, oh, oh. akwata mutoweamumaminisaalina gwe yatutte sakubulya nti nanyini buyinza bamutwalayo namugamba namugamba nti abo boolese bonna waguze bagule tekuli akwagala kakati yamuyiseku sande nagamba nina kujja na profesa naga nti ate wali mutawana profesa yekakakkaneko era nkwetaaga era nkwetaaga profesa nti yali wakumutwalayo ku sande afuna ataaka ku lwomukaagapulezidenti yakiryalinze ebiiru president yakiriye ni ugambe professor eh, professor mshaja mulungi ero gayi eh, yakwatiride eh, yes e, enjoy zombie very influential mm. and bonaba muuliriza is an intelligent man professor is an intelligent man ne yabagezi che bakolede nsen nti professor asaji college abantu bano sa college takola tunafuta bana babili mu psychology na ye prof, prof, professor has not written a kitabu ikirimu gundi and he listens to me tayinza kati bamugabye nti wakola kusinze muwuliriza gwe omuwulirize no it is not use fault is not mm. next time okay nti mm. <laughs> ye bobi wine alemereddwa famiry nga bukyaliddeyo oko nekira nti alina ne mukodomi we <laughs> ate ye mubi nyoyoyo ainaate bagamba mwanyina wabagamba mbw abakazi obba wakadi bamala bakyeki nga bayinza okola kusingira mu palamentempiso <laughs> empiso y'obutagwa mu palamenti bagikuba ku kisambi nga weeyambudde eriyo ekiiso mbu eriyo ekiiso bwobanga mukazi we yeesimbyewo nga yafuna kaadi nga yesi